بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ علیہ وسلم و تسلیما کثیرا کثیرا کسیرا مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوکب ٹی وی پر زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نگری پاک پتن شریف سے کوکب ٹی وی کی خصوصی نشریات رمضان ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی حاضر خدمت ہے ناظرین محترم رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے بہت ہی مبارک کڑیاں ہیں بہت ہی مبارک جو اس کے ساتھیں ہیں جو ہم پر بسر ہو رہی ہیں یہ اللہ رب العزت کا ہم پر خاص کرم اور فضل ہے کہ رب الجلال نے ہمیں زندگی میں دوبارہ رمضان الشریف جو ہے ہمیں عطا کیا ہے ناظرین مکرم آج ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں بہت ہی خوبصورت با کمال پڑھنے والے ثنا خان بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ آپ کے میرے ہم سب کے محبوب ثنا خان بہت ہی سینئر ثنا خان غلام سلیل فریدی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں آپ تشریف لائے میں آپ کا تحدیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام مسلم بھائی کیسے ہیں آپ جی الحمد للہ خیریت سے ہیں ماشاء اللہ جی بالکل ناظرین مکرم رمضان المبارک کی جو <clears throat> گھڑیاں ہیں بہت ہی خوش بخت اور خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک جو ہے وہ ان کو عطا کیا ہے یہ بڑی برکتوں رحمتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان شریف عطا کیا یہ اس کا کرم اور اس کی مہربانی سے یہ سب کچھ ہے اور ہم تو اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے بڑی ہی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے یقیناً یہ حضور کے وسیلہ اور اس کے فضل و کرم اللہ رب العزت کی ہم سب پر خاص کرم عنایت اور اس کی رحمتیں ہیں ناظرین کے نام ہم نعت رسول مقبول کی جانب بڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کے میرے محبوب صناخان میری مراد غلام مرسلین فریدی بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام میں لہن کے ساتھ ایک خوبصورت کلام جو ہے ہمارے سامعین کی سماعتوں پہ نظر کیجیے جی بسم اللہ کیجیے مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم میں کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تک کرنا حق تو میرا بغیر رہ مت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان آقا کے تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا میں ہوں بے آقا میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا آ کرنا میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا مجھ پہ بھی کرم یہ تیرا کام ہے آمنہ کے در یتیم یہ تیرا کام اے آمنا کے در ی ساری امت کے سا اتنے تنگا کرنا ساری امت کے شفاعت تن تنہا کرنا یہ تیرا کام دور در یتیم ساری امت کی شپا تن تنوا کرنا مجھ پہ بھی چشم چر اور پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی مختے میں لکھتے ہیں مجھ پہ میں میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی پڑ ہی گئی پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ والے اس کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اس کہتے ہیں ہے خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا ناظرین کرام بہت ہی خوبصورت آواز خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ پیارے بھائی مرسلین فلیدی بھائی خوبصورت انداز میں حضور علیہ صلاۃ والسلام کی مدح سرائی بیان فرما رہے تھے تو ناظرین کرام ایسا ایک سما بن گیا تھا ایک لطف آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نعت ختم ہونے والی ہی نہیں ناظرین کے نام تاجدار گولڑا نے کئی خوبصورت شعر فرمایا کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیب ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو وہاں پہ آئے تو بخشوا کے چلے تو غلام مرسلین بھائی نے بیماروں کے لیے بھی التجا کی تو جو بھائی ہمارے مسلمان پاکستان میں پاکستان کے طول و عرض میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں جو بیمار ہیں میری والدہ سمیت جتنے بھی مسلمان بھائی گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اے جلال حضور علیہ والسلام کی پیاری ان کو صحت یابی ان کو صحت کاملہ ملا عاجلہ مشتمل رہا فرما